हम 1999 में ताजमहल देखने गए थे उस समय आम आदमी की लाइन में हमारे देशवासियों के साथ हम भी जोड़ गए इतना लंबा लाइन में रुकने के बाद जब काउंटर पहुंचा मुझे दो आदमी लेके दूसरा लाइन में लेके गया मुझे मालूम नहीं था मगर उस समय में घुसने के लिए 20 डॉलर लेते थे तो 20 डॉलर तो जिंदगी में हमको उस समय में मिला भी नहीं और देखा भी नहीं था तो उस तरह हो के मुझे बहुत कन्विंस करना पड़ा कि हम हिंदुस्तानी हैं और हम नागालैंड से हैं तो उस समय हम जब बोला वहां के लोगों को कि मैं नागालैंड से हूं तो किसी ने ये भी पूछा कि कौन सा लैंड स्विट्जरलैंड या फिनलैंड कहा कौन सा लैंड से तो हम उस दिन को नहीं भूलते हैं और आज के इस दिन को भी कभी नहीं भूलेंगे कि आज जनजातियों के बारे में पूर्वोत्तर के लिए हमारे देश भी एक होके हम लोगों को भी इस मंच और इस जगह को सबके सामने देने के लिए ये जो सौभाग्य हमको दिया है वो सिर्फ हमारे लिए नहीं हमारे पूरा पूर्वोत्तर के लोगों के लिए और जनजातियों के लिए ये गर्व की बात है